O Monika, kome si cijele noći kukovima lomila Sve dok sam bio samo tvoj Flaše tonika, lete ka tvome stolu i ništa ne odbija Meni si sve, a njemu